Ya. lu buangnya sembarangan banget iya. ya goli gosek ya iya gamangan kok dak rambut basah barang emak aku oh, belum sih tak ya Iki tapi nek gunungan iki mambu Oh, kowe apa kolu kok iki do waton. Ya wis kolu endah. ya, <laughs> nah, ya mati. Bener. Dadah ya, kok sampane kene iki. Engko ning anu nang notebook wae. Di nang koral dia. Saiki wae. sampe ditandur bibit sawit. Kita nek es kebak. Kayak lima lima. Ih, dia dewangi aku lima lima. di bolong bolong lagi Mbak Lemai. Hmm? Jadi tan ngono ora apa-apa. Niki lho. Siji. Loro, telu. Punceke. Tulisannya apa? Ya? Wah, jelas sih loh Wah, maaf, kampung kami bukan tempat sampah. Wah, just.